lá o nosso herói. isso aí mesmo. Ele é o cavaleiro zumbi dos, <laughs> dos golfinhos. <laughs> pra dar uma animada. Meu herói encontra meu físico esse bolo de golfinho. O mais engraçado foi no episódio de, de Padrinhos Mágicos. Que é o, o pai do carinha limita o golfinho. Vamos ler o pequeno golfinho que fazia. Ele imita esse mesmo barulhozinho aí. Né? Divirtam-se! E eu queria saber imitar, imagine isso.